पढ़ती पढ़ती और पढ़ती पढ़ती शौक दरियो एक फोन छाती पे छाती पे दरियो एक फोन छाती पे नंगे पड़ी रे मारी जाती पे रही चोरा में पढ़ती रे पढ़ती शौक दरियो एक फोन छाती आयो तो रोई फोन छाती पर